Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fortune ailesinin avantajlarından, dezavantajlarından ve Tino bölgesinde bulunan NPC'lerden bahsedeceğim. Oyuna ilk başladığımız anda bizi Erlik Fortuno karşılıyor. Erlik Fortuno bize kısaca ailenin avantajlarından, bu bölgeden nasıl çıkacağımızdan ve tekrar nasıl geleceğimizden bahsediyor. Karşıda gördüğünüz sarı siyah yelkenli gemiyle bu bölgeden çıkış yapabilirsiniz. Tino bölge biletiyle ise tekrar köyünüze gelebilirsiniz. Erlik'in karşısında Astrid var köyün iksircisi. Astrid'in karşısında Rollo var köyün silah satıcısı. Bu silahları kuşanınca üstünüzde görünüyor. Köprüyü geçince bizi Ivar karşılıyor. Ivar köyün oduncusu. Odunlar hakkında neler yapılabileceğinden bahsediyor. Craft yapılabilir, build yapılabilir. Ayrıca balta satıyor. Bu köyün avantajlarından bir tanesi ise kesilebilen ağaçların olması ve bu ağaçların iki adet odun vermesi. Ayrıca köyde iki tür canlı bulunmakta. Bunlardan birisi keçi, diğeri domuz. Bu hayvanlardan düşen eşyalarla craft yapılabilir. Kalenin girişinde bizi Bujon bekliyor köyün kumaş satıcısı. Bu ailede herhangi bir zırh giydiğimizde üstümüze görünmüyor. Dezavantajlarından birisi bu. Kalenin içinde Lagarte'yi görüyoruz. Köyün deri satıcısı. Bu köyün avantajlarından birisi ise deri malzeme üretim konusunda gelişmiş olması. Kalenin sonunda bizi Ingrid karşılıyor. Ingrid'in arkasında bir craft istasyonu var. Ayrıca kendisinde craft yapabilmek için gerekli malzemeler var. Küçük çanta genişleticisi üretmek istiyorum. Bunun için benden 3 kese, 2 iplik, bir küçük çanta genişleticisi üretim kağıdı istiyor. Bunların hepsini istasyona koyuyorum ve küçük çanta genişleticim envanterime geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere.